nkwaniriza gwena gyosinzira okuba nga otugoberera n'okutulaba okutuwuliriza byonna byetukola wano ku online medias uganda kimukola kya muwendo nnyo tubagamba mu ngere emu ate tusobole okuba nga tufuna amaanyi agongera okubaweereza n'okubamanyisa buli kimu ekiba kigenda mu ggwanga lyattu mu maaso erya uganda abasinga wadde muwaba mulimu wano mu ggwanga uganda ne wabeerawo ensonga ezibeera kungulu nga temumanyi kikirimabegawaazo ensonga lwakinamwe tujja okubamanyisa ddala kiki ekiri emabega w'ensonga eyo gy'obeera olabye era gy'oba osigaddemu akakunkuna era naawe aba alina ekibuuzo ky'oteesobola okuwabula ogenda mu kommenti saawo n'oteekayo ne tusobola okuba nga ali tukiyitamu ne tulaba engeri gye tusobola okukukwasaganyamu olwaleero waliwo olugambo lwe tufunye nga luva mu babaka aba nrm wabula nga bayise mu babaka ba opposition nga bagamba nti baagala baleete ekiteeso mu paalamenti bajjemu omukulembeze w'eggwanga obwesige basobole omukuba ettale olw'ensonga gyeyayogerako gye buvuddeko awo y'obukadde abiri ensonga eno buli omu agimanyi era ze ng'agigoberera okusinziira ku mubaka wa busiro busiro east busiro south medad lubega segona akali amaggwa ono yavuddeyo n'abotola ekyama n'agamba nti ababaka ba NRM bangi babatuukiridde nga baagala kubanga bagamba mbu ffe aba NRM bwe tunaaleeta ekirowoozo kino omukulembeze ajja tulaba bubi era ayinza otayagala tudamu tulabako mu maaso ge nga bagamba nti kino omukulembeze eggwanga kye yakoze okuvumirira paalamenti ate nga ye ayina ekiwaayo kye kyafuga ekya executive nti kino kibeera kya butaliimu nsa era bagamba nti nabo aba NRM bagamba ekimala kimala baagala bajjemu omukulembeze w'eggwanga yoweri kaguta museveni okusinziira ku seggona era ayongera nannyonnyola agamba nti bingi ebiza bibeerawo nga babaka tebabikkiririzaamu lwakuba ensimbi ze babawa zino zibakyusa omutima nti deero we bajja mu palamenti ne boogera ne bawandula omuliro bwe babayita ekyankwanzi oba mu state house bagenda okudda enkeera ababadde boogera ensonga ez'omugundu bakomawo boogera luvenge abalala boogeza birimi nga babazibise ebinusu mu kamwa wamu n'empapula z'ensimbi mu kamwa nga tebasobola kwogera naye nga bagamba ku luno bavuddeyo baagala baleeta ekiteeso nti ku luno bajja kikubako akalulu era omukulembeze oggwanga bamuteeka ettale wabula ye sseggona yagenze maaso n'agamba nti ekirowoozo kino bo bakyakigaanye ng'abali kuduluvuganya gavumenti okukyeta mu paalamenti olw'ensonga eri emu nga bagamba nti wadde nga ba nrm be basinga okwagala museveni bamugyemu obwesige naye kino tekisoboka olw'ensonga nti museveni omu agenda kukwata ababaka be ba nrm abatwale mu state house entebe oba ekyankwanzi abafukirire omusimbi omuyitirivu ogusoba ne mu bukadde kikumi buli omu bakomewo ekiteeso kigaane okuyita nga ye agamba nti abaka ba nrm baagala kukola mu museveni musimbi mulala wabula ngaate bayita mu ludda oluvuganya gavumenti nga beefuula abaagala okumugyamu obwesige wabula nga banoonya oluwenda mwe baagala okubakulira okukuliramu omukulembeze w'eggwanga omusimbi nga basinzira ku mbeera eriwo ey'ebigambo omukulembeze w'eggwanga byeyogedde ekiri mu paalamenti wano uganda kyo kikambwe nnyo era abasinga mwawuliridde ne sipiika kadaaga ng'alangira gavumenti olw'okugiwa olw'okuwa ofiisi ya prime minister obukadde makumi ata obuwumbi obuwumbi bwe bukadde lukumi obukadde lukumi akukaba akawumbi kamu naye obuwumbi ataano mumusanvu bagule emmere naye speaker agamba emmere gye baagula yali nvundu n'amata ge baagula gaali mavu gaali gayiseeko naye nga ffenna tumanyi nti amata ge bazze bagaba galato abasinga mumanyi kampuni eno ya lato milik kati kyetubuuza ani yakola ddiirwa eno era lwaki abakwatibwako mu gavumenti bavaayo ne balondola ku nsonga eno bwe kibeera ngaekyayogeddwako si kituufu kuba singa kibadde nga si kituufu n'omuntu oba prime minister yandivuddeyo nawabula ensonga eno oba bennyini abagaba amata aba lato miliki bandivuddeyo ne bawawula ne bagamba a okusinza ku kitwawulidde sipiika kadaga kyayogedde si kituufu agenda tutira akatale amata ge tugaba ag'emikebe malungi nnyo era gaagano ne baddayo ne mu bantu gye baabawa amata ago ne bajjayo emikebe ddala nga tegiri expired naye wekibeera nga kadde kano buli ayogeddwako ali kyesirikidde kitegeeza wandibaawo ensonga ey'omuggundu eri emabega waakyo oba wekibeera nga vulnerable ndoza ye muntu omunkuseere atasobola kwetuusa akomata bwe kibeera nga omuntu omwavu oyo kuba amata gaweebwa ba mbuto n'ab'abaana omukyala azaala omwana paka kumukuza n'omwana atuuka kuyempozi kwesakira neyeegulirayo amata naye nga famire teguliddeo teguzeekuwaka mata kugawa mwana kuganywa ngaobusobozi tewali naye ate akadde kano okibeera nga amata ge baleese ago agaggwako agayitako gawereddwa abo abankuseere abaali bewala amata abatasobola kugula mata wabula nga bateredde mata ga bikebe banywe naye ngaate gagadde gayitako awo tetumanyi uganda wajeraga nze abamu bagamba nti banenya ababaka olw'ensimbi ze batutte zate kikyo sikkaanya nakyo kuba bwe kibeera nga baayisa obuwumbi lwenda obuwumbi bw'ensimbi za uganda lwenda kumpi nga bugenda kuwera trillion naye nikuna bakwatako biliyoni kumi ne baziwa ababaka bagende mu bitundu byabwe mu disitulikiti zaabwe bafe ku bantu abateesobola eyo kubayo gavumenti yali egambye nti egenda kugabako kampala na wakiso ngaetagetinza abantu akakadde kamu n'ekitundu naye teeberezanga n'akadde kano tennaba kuweza mitwalo kinaana be yagabiddeko naye ng'ate ensimbi zo zijja mpitirivu n'emmere gyeri sente bwe ziwe babaka bagende emitundu yabwe bagabira abantu kiba kibi ki kati ku buwumbi bw'ensimbi za uganda lwenda bwe kibeera nga obaggyeko obuwumbi kkumi kitegeeza bwe buwumbi olusigaddewo buwumbi lunaana mu kyenda bwe buluwa ensonga lwaki sipiika wa palamenti yavuddeyo yona enfasizinga ku nsonga engagamba lwaki temubinoonyerezaako ebyo waliwo ensonga enjawulo eri ku bukadde buno era yeyavuddeyo n'agamba nti aa abaka ba paalamenti temupanikinga museveni adda aty eri tafuga paalamenti nadda eri n'agamba mbu ezo nsimbi muzize eno ezo muzigyeyo muzize eri aa abaka ba paalamenti mukozese ensimbi nga wenabagambye ebyo mubindekere nze nja kubirondoola mubindekere nga gamukulembeze eggwanga ye asusse okubayingirira kusa n'ekitongole ekiramuzi naye ekibeera nga uganda bwetutuuse museveni oyo waali addeeri n'alagira ebibye byayagala biyitemu abaka ba nrm baawo bagamba baagala kumujja mu bwesige okusinzira ku mubaka yagamba nti baagala kumukola mu bukozi ssente baleete ekiteeso amale abayite mu state house bamusabe ensimbi buli mubukadde kikumi kikumi awubawe naye nga te baabaleese ekiteeso bo bakyayanjala ngalo paalamenti ye uganda lockdown ye uganda n'obulwadde buno obwajja abamu bajja kubukoleramu bukolezi sente kwawo tunuulira ensimbi ezigabibwa eziweebwa task force ku opm oba prime ministers office awo sente empitirivu nnyo n'emmere ereetebwa nnyingi naye abantu tetuuka bwe kibeera nga mwatageti ng'abantu akakadde kamu n'ekitundu naye nga kati gigenda mu myezi ebiri n'emitwalo kinana temunnabagituuka kugigabira mmere ddala kiba kigendererwa ki ekiri emabegawo ensonga eyo ekyo ng'okivuddeko bwekibeera nga ne ku mmere bawandiikako abankuseere vunalebo puwa abankuseere abasembayo bwekibeera nga omuntu omuntu omulamu okufa enjala ndooza omusajja amala ennaku musanvu okufa enjala omukyala n'amala eminaku munaana okufa enjala kakati museveni amanyi abantu baafuga bwe yawa abaali bakola mmere ya leero amanyi gye bali balamu oba baafa bwe kibeera nga kati gigenda myezi ebiri nga mubitundu ebimu tenaba kutuukayo ate nga yagamba bano baali bakola mmere ya leero tebasobola kweyimirizaawo okola mmere sente zisobola kubabeezaawo nnaku zonna nagamba katubawe emmere ba paalamenti yali yayimirizaamu ensonga eno negamba ah, tulina osooka okwetegereza mugenda kukola kuyita mu kriteria ki mutendera ki emugenda okuyitamu okugaba emmere pureezidenti nagamba aa ah, ah, awo baagala kulemesa abantu bange kulya mmere bagende baagala okutta abantu ama mutandika okugaba naye wekibeera nga kati gugenda mwezi gumu nakitundu ng'omuntu yali talina kikumi yadde n'ekimu mu nju aba ali aki omuntu oyo gyali mulamu oba yafa byo ebintu ebimu ebibusibwa amaaso naye ngaezeeza ensonga kankoma olw'obufunda bwakadde wetunaa tufunye akaganya akalala tujja kwongerezaawo ate tubatuuseeko ensonga ennene ezinaba zituuseeko wano mu ggwanga erya uganda mbaagaza kiseera kirungi tuddeŋŋana omulundi oguddako wanaaba nga waliwo ensonga ennene ebaluseewo siba bulungi bwerabu